Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kamu tentang 5 hal aneh atau 5 hal unik yang aku alami selama aku tinggal di Jerman. Seperti kalian tahu, aku sudah tinggal di sini selama 6 tahun dan masih ada beberapa hal yang aku sangat kaget yang aku belum pernah alami atau yang aku belum pernah temui di negara lain. Jadi aku akan bahas hal-hal itu di video aku hari ini aku nggak mau menjelek-jelekan orang Jerman atau menjelek-jelekan budaya Jerman, tapi aku hanya mau berbagi dengan kalian tentang hal-hal aneh atau hal-hal unik yang aku temui di Jerman. Yang pertama adalah hari Minggu yang sunyi. Aku udah sering banget ngomongin tentang hal ini di channel aku, dan aku juga nggak mau terlalu ngulangin tentang topik ini karena mungkin kalian akan kebosanan. Tapi seperti kalian tahu, hari Minggu di Jerman adalah hari yang sunyi, di mana kamu tidak boleh membuat suara yang besar, di mana kamu harus diam, di mana semua toko toko tutup, dan basically kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Aku masih menemukan hal ini sangatlah aneh dan unik, walaupun aku sudah mulai terbiasa dengan hal ini, tapi aku tidak pernah melihat atau merasakan ini di negara lain. Jadi benar-benar menurutku ini adalah hal yang aneh dan unik dari Jerman dan ya, yeah, nothing else to be said about that. Hal kedua adalah belanja gila-gilaan sebelum hari libur. Jadi di Jerman itu, kalau misalnya kamu memiliki hari libur nasional, misalnya di hari Kamis, satu hari sebelum hari libur nasional itu, semua orang akan langsung gila-gilaan belanja ke supermarket, belanja gila-gilaan, belanja banyak banget, borong-borong semua <laughs> hal yang mereka bisa muat di tas mereka, karena Aku nggak tahu kenapa mereka melakukan hal itu, tapi mereka melakukan hal itu. Jadi, kalau misalnya lagi ada hari libur nasional itu, semua supermarket dan semua toko juga akan tutup. Jadi, biasanya orang-orang akan panik karena mereka nggak bisa belanja besok, dan kemudian mereka akan langsung pergi ke supermarket satu hari sebelum hari libur, dan mereka belanja gila-gilaan. Dan aku bukan cuma bilang belanja normal, mereka bener-bener kayak ngosongin supermarket yang mereka beli. Jadi, waktu itu pernah ada kejadian, hari Kamis itu hari libur nasional, kanal dan hari Rabu aku datang ke supermarket karena aku butuh satu hal kecil kayak odol atau apa gitu. Pas aku datang masuk ke toko itu, aku bener-bener kaget banget karena bener-bener aku nggak bohong, tokonya kosong semua karena orang-orang itu mereka gila-gilaan, mereka pikir besok itu hari libur, besok mereka nggak bisa ke toko karena semua tutup dan mereka langsung belanja kayak ngabisin satu tokonya dan aku bener-bener nggak bercanda. Aku tanya ke beberapa orang di kantor, kenapa sih hal ini kayak begini? Karena ini cuma satu hari libur, dan kenapa orang-orang heboh? Tapi mereka bilang, ya ini adalah budaya Jerman, karena mereka pengen semua hal itu ada di rumah mereka, mereka mau semuanya sangat siap, dan karena hal ini, kalau misalnya ada hari libur, mereka akan belanja gila-gilaan. Yang ketiga adalah meal tag atau hari sampah. Ini aku juga sangat kaget dengan hal ini karena aku belum pernah mengalaminya di negara lain. Jadi di Jerman itu Beberapa hari dalam satu tahun di Jerman itu, ada hari namanya Mülltag atau hari sampah. Ini adalah hari di mana orang-orang boleh membuang sampah yang sangat besar di depan rumah mereka dan kemudian akan ada mobil sampah yang datang dan kemudian mengambil semua sampah mereka. Aku bukan ngomongin sampah kecil kayak botol atau plastik, aku ngomongin sampah yang sangat besar, misalnya kayak mesin cuci, meja, sofa, kasur, lemari baju, dan lain-lain. Dan barang-barang yang kamu buang atau barang-barang yang kamu taruh di depan rumah kamu pada hari multag itu, ini adalah barang-barang yang kemudian akan diambil oleh mobil sampah atau ini adalah barang-barang yang orang-orang lain juga akan ambil. Jadi aku benar-benar kaget dengan hal ini karena waktu aku baru sampai ke Jerman, kalau nggak salah sekitar beberapa bulan, aku keluar dari apartemen aku, dan kemudian tiba-tiba aku melihat jalanan di mana aku tinggal itu semuanya sangat penuh dengan sampah-sampah besar ini. Dan aku benar-benar kaget karena aku pikir, apa orang-orang pada kabur semua, atau apa ada orang berantem, terus mereka membuang semua sampah mereka. Tapi kemudian temanku cerita, ini adalah miltak, dan ini adalah apa yang orang lakukan bukan cuma sampah-sampah ini akan diambil oleh mobil sampah, banyak juga orang-orang yang akan suka mengambil barang-barang ini either untuk apartemen mereka atau kemudian mereka akan jual lagi. Jadi kalau misalnya ada miltak misalnya pada tanggal 7 September. Kemudian pada 7 September jam 12 malam itu akan mulai ada beberapa orang yang keluar dari apartemen mereka, kemudian mereka menelusuri jalan-jalan dan mereka melihat apa aja yang tersedia di pinggir jalan yang orang-orang buang. Kalau misalnya mereka melihat ah aku butuh sofa, terus mereka menemukan sofa di pinggir jalan, mereka akan mengambil sofa ini, dan kemudian mereka akan gunakannya dan taruh di apartemen mereka sendiri. Atau banyak juga orang yang melihat atau orang-orang yang mencari barang-barang yang kondisinya masih lumayan bagus dan kemudian mereka akan jual. Jadi mereka dapat barang ini gratis yang mereka jual untuk mendapatkan uang. Jadi ini adalah ya hal yang menurutku sangatlah unik dan aku belum pernah menemukannya di negara lain. Hal keempat adalah anak-anak kecil ke sekolah sendiri. Aku nggak tahu apakah ini cuma di Jerman, tapi aku sering banget melihat di sini anak-anak kecil masih kayak kelas 1 SD atau 2 SD, mereka ke sekolah sangat mandiri, bawa tas mereka sendiri, bawa bekal mereka sendiri, dan kemudian mereka jalan dari apartemen mereka ke sekolah mereka sendiri tanpa mbak, <laughs> tanpa orang tua, tanpa kakak mereka, dan aku bener-bener sampai sekarang aku masih mikir ini adalah hal yang sangat unik dan lumayan aneh tentang Jerman, karena mereka bener-bener masih kecil banget masih kayak kelas 1, kelas 2 kayak kalau aku ngeliat mereka tuh kayak aku baru ngeliat anak yang baru lahir dan mereka bener-bener mandiri aku to be honest aku sampai sekarang masih suka mikir kayak mereka masih kecil banget, gimana kalau mereka nyasar, gimana kalau misalnya ada yang nyulik mereka, atau ada hal-hal lain yang bisa terjadi sama mereka. Tapi di Jerman ini adalah hal yang sangat normal, dimana dari mereka sangat kecil, mereka sudah dibiasakan untuk belajar mandiri, belajar jalan ke sekolah mereka sendiri, pulang sendiri tanpa main-main dulu kemana-mana, dan walaupun menurutku ini adalah hal yang sangat bagus, mengajarkan anak kamu untuk menjadi sangat mandiri dari mereka masih lumayan kecil, Aku masih memikirkan ini adalah hal yang sangat unik dan lumayan aneh tentang Jerman. Hal kelima adalah orang Jerman suka telanjang. Aku nggak tahu apakah ini semua orang Jerman atau hanya beberapa orang Jerman, tapi aku tahu biasanya kalau pada saat musim panas, kalau cuacanya lagi bagus, kalau mataharinya lagi keluar, orang-orang Jerman itu mereka sangat suka langsung kayak telanjang ke jadi biasanya <laughs> jadi bukan dimanapun mereka akan melakukan hal ini apa yang biasanya mereka lakukan adalah mereka akan pergi ke taman yang memang spesial untuk orang-orang yang mau telanjang dan kemudian mereka akan datang ke situ tiduran di situ atau main bola atau apapun yang mereka mau lakukan seharian dan mereka benar-benar telanjang dan aku apalagi datang dari Indonesia aku sama sekali nggak terbiasa dengan hal ini tapi ya orang Jerman mereka sangatlah sangatlah nyaman untuk telanjang. Kemudian kalau misalnya kamu ke spa atau kalau kamu ke sauna di Jerman, ini juga kebanyakan tempat-tempatnya kamu harus telanjang. Jadi ya orang <laughs> Jerman sangat suka telanjang. Aku aku yakin ini nggak semua orang Jerman kayak begini, tapi kebanyakan mereka akan suka. Jadi kalau misalnya kamu lagi di taman yang sangat bagus, sangat luas pada musim panas, dan tiba-tiba kamu melihat orang yang telanjang, janganlah kaget karena <laughs> memang ini lumayan normal untuk Jerman. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kamu tentang 5 hal yang aneh atau unik yang aku alami di Jerman. Seperti aku sudah bilang di awal video aku, ini bukan berarti aku menjelek-jelekan budaya Jerman atau menjelek-jelekan orang Jerman, tapi ini adalah ya perspektif atau dari pengalaman aku sendiri hal-hal yang menurutku lumayan aneh dan juga lumayan unik tentang Jerman. Aku harap video ini menarik untuk kalian. As always, jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye.